Plin, plin, claras, paraguas de micores me lembaron Na pinga morredonda, na fuciña do mucán Can, plin, plin, clan Docemente chora nube molochan Os rapaces algareiros empezan a chapuzar Chapuzar Plin, plin, clan Chove moito, moito chove Non ten traza de parar En as pozas, e nos tellados Això no s'escolta. plin, plin, clan, clan, plin, plin.